नमस्कार मैं नलिनी कुक विथ नलिनी में आप सबका स्वागत करती हूँ आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे की चकली ये चकली ज़्यादातर त्योहारों पर बनाई जाती है तो चलिए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स हमें चकली के लिए लगेगा हमने एक लिया है एक कप गेहूं का आटा हमने वन फोर्थ कप ज्वारी का आटा लिया है ये ऑप्शनल है लेना है तो ले सकते हैं नहीं तो नहीं एक चमचा अजवाइन और दो चमचे हमने सिसमी सीड्स यानी कि तिल लिए हैं एक बड़ा चम्मच हमने मिर्ची का पेस्ट लिया है और एक बड़ा चम्मच लहसुन का पेस्ट नमक स्वादानुसार और ऑयल लिया है हमने दो बड़े चम्मच यह हमें जब हम आटा गूंदेंगे उसमें हमें गरम करके डालना है अब हम ये आटा लेंगे उसमें हम ज्वारी का आटा तिल और अजवाइन तीनों को हमें मिक्स करना है इसमें नमक नहीं डालना है अब हम इसकी एक पोटली बना लेंगे मलमल के कपड़े में आप आटे को डाल दीजिए और इसकी एक पोटली बना दीजिए ये हमारी पोटली तैयार हो गई है अब हम इसे कुकर में एक सीटी लगाएंगे ड्राई ही एक सीटी हो गई है हमारी हमने कुकर में से इसे निकाल लिया है अब हम इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे ध्यान रखिए इसमें पानी नहीं गिरना चाहिए कुकर में से भी एकदम ड्राई निकलना चाहिए अच्छे से बस अभी में से थोड़ा सा ठंडा कर देंगे ये हमारा ये ठंडा हो गया है अब हम इसे इसमें निकाल लेंगे अब हम इसमें मिर्ची का पेस्ट लहसुन का पेस्ट और नमक स्वादानुसार अब हम इसमें गरम तेल डालेंगे पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें गरम तेल डालेंगे हम जैसे इसमें गरम तेल डालेंगे जितना गरम तेल डालेंगे अच्छा खुशखुशी हमारी चकली होगी अब हम इसे हल्का सा गुनगुना पानी डाल करके गूंद लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल करके आप इसे अच्छे से डो बना लीजिए जी हमारा डो तैयार हो गया अभी हम थोड़ा सा ऑयल का हाथ लेंगे हमने ये चकली का साचा लिया है इसे हमने अंदर से थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है अब हम इससे चकली कर लेंगे इसी तरीके से हम सब चकली बना लेंगे फिर तल लेंगे लीजिए हमारी सब चकली तैयार हो जी अभी हम ये चकली तल लेंगे तेल गरम होना चाहिए फिर हम इसे निकाल लेंगे देखिए अच्छी सुनहरी हो गई है ऐसे ही सब चकलियां तल लेंगे तो लीजिए हमारी गर्मा गर्म चकली तैयार है आप इसे ज़रूर बनाइए और सबको खिलाइए और मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए बहुत सारी रेसिपीज़ के साथ फिर आपसे मिलूंगी धन्यवाद Mm.